Magamasa. Sa sa sa sa, Gadha Magamasa. Good morning sir good morning good morning कल कहाँ था स्कूल में जाया था कल हमारे नाना का भाई का बेटा का बाबू का दादा का मुंडन था तेरा क्या था रे हमारे नाना का सुहागरा था मिट्टी के बने हो तुम तुम्हें दर्द नहीं होता <laughs> जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम